أتساءل عن أشكال العذاب التي يعاني منها أومن السبايك أهي تشبه ما يشعر به أومن لدينا؟ هل أحصل على دعم؟ سلاح هنا أنا قادم سلاح هنا أعيد التلقيم هنا أعيد تلقيم أعيد التلقيم حجب الرؤية قتل سبايك في B. تبقت ثلاثون ثانية حصلت على ال spike. ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ أعيد التلقيب سلب البصر وصلت السبايك في بي آخر لاعب باقي تبقى عدو واحد حسنا لقد حاولوا والآن صار دورنا للمحاولة أعيد التلقيح سأدخر لنأخذ ما لدينا أحتاج مساعدة وقت القفز حجب الرؤية لدينا سقطت السبايك في بي هل البصر ليلة سعيدة آخر لاعب باق أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب هناك هنا اضربوهم في غفلة عن أمرهم سأقطع أنسجة المكان سبايك في بي تبقى عدو واحد السبايك بحوزتي أعرف أين أنتم تحديدا حجب الرؤية ندا هناك سلاح هنا رينا أعيدك الصيد سلاح هنا هنا وقت القفز آخر لاعب باق سأتكفل بالأمر لقد عدت سأقطع أنسجة المكان ثلاثون ثانية حان الوقت لادخار الدعم أحتاج إمدادا أهناك من يشتري هذه؟ اعيد من يشتري هذه؟ أعيد التلقيم أحتاج إمدادا لا شكرا عمل رائع آسفة مرحبا جار حجب الرؤية قلب البصر سقطت السبايك في الوسط آخر لاعب باق هنا في الرقص؟ ها سأفتتح الرقص سافتتح الرقص اعيد التلقيم أعيد التلقيم أحتاج إمدادا أعيد التلقيم أقمت الجدار هلب البصر خرج الروبوت المتهجر شاري الحشب أعيد التلقيم أعيد تبقى عدو واحد الخارقة جاهزة من الأفضل للحشرات أن تتوخى هناك من يشتري هذا؟ هناك من يشتري هذا؟ أعيد التلقيم انفجري انفجري سقط حامل ال spike لدينا سقطت ال spike في B. ماتت بي تبقى عدو واحد بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل أعيد التلقيم لننتهي من الأمر بسرعة أعيد التلقيم سقطت لسبايك في B. باق تبقت ثلاثون ثانية يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة القدرة الخارقة جاهزة انتهيت وقت القفز سقط حامل ال spike. سقطت ال spike في B. اللاعب آه، هنا الفريق على الرجح لذا ما هي الخطة؟ أهناك من يشتري هذه؟ سلاح هنا شكرا كيان واحد مذهل أتكفل بالأمر آخر لاعب باق سأقطع أنسجة المكان اشتقتم لي؟ تبقى عدو واحد هنا. جنبتكم الخسارة أيضا آخر جولة قبل التبديل فلننفق الأموال قبل أن نفقدها لا بأس أعيد تلقيم سيبدأ المطاردة سيبدأ الحفل مسعف سأقطع أنسجة المكان وداعا آه. واحد ازرعوا السبايك تبقت ثلاثون ثانية رصد عدو في بي هذا العالم تبديل الجبهات مميزا لقتلهم فهذا أقل ما يمكننا فعله أحتاج إمدادا أعيد التلقيم, أعيد التلقيم. God باق انظروا إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم وضعت السبايك انتهت الحفلة رصد عدو في بي آخر لاعب باق انظر إلى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقة أعيد هناك من يشتري هذه؟ jour تبقى عدو واحد آخر لاعب باقي لن يموت سقطت لسبايك في الوسط تبقى عدو واحد عدو. تبقت عشر ثوان معالجة سيج اللطيفة ليست لطيفة مطلقا التبديل جار أحتاج مساعدة مسعف مسعف مسعف أذلهم أحتاج علاجا جار حجب الرؤية أقمت الجدار السبايك في اي تبقى عدو واحد اخر لاعب باق ثانية سأقطع أنسجة المكان أشعر بحماس كبير لننطلق أحتاج إمدادا لدي أمور يجب تنفيذها أحتاج إمدادا أحتاج إمداداً let's buy. بالأمر عدو في عدو واحد التلقيم اللعنة ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ أحتاج إمداداً أحتاج إمداداً دفاع تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في بي حجب الرؤية بالكاد تستحق المجهود نحدد الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ أجلك يا أختي عدو في بي أوف هنا رصد عدو في بي انتهى أمره رصد عدو في بي تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في بي ليوفروا عناء المتابعة علينا أيريدون الموت؟ سيحصلون عليه جار حجب الرؤية <laughs> سقطت ال spike في بي تبقى عدو واحد أعيد الترطيب خطة الفوز سنعيد الطريق إلى حيث يرقدون إلى الأبد على دعم شكرا أريد سلاحا شكرا واهرب قتل سبايك في منطقة المهاجمين تبقى عدو واحد المتفجر تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان فاز المدافعون